多大岁数就不能学习格斗了？这是一个非常常见的问题。呃，我要反问你：多大岁数就不能吃饭了？多大岁数就不能拉屎撒尿了？多大岁数就不能有性生活了？这个问题我还真的跟一个出租车司机聊过。他说：多大岁数都可以有，只是量多量少的问题。所以答案很明确：多大岁数你有些需要的话，你都要做这件事情。那格斗就是一个刚需。为什么？因为它让你的身体变得更好。 它让你身体排毒是一个非常重要的事儿。那有人说了，那我现在身体没有以前好，没有年轻人那么好了，我容易受伤怎么办？带好护具啊，带护腿，你骨骼的问题都可以解决，带厚的拳套，对吧？所以对你的身体的震动就小很多。你说我气儿倒不上来，我气儿跟不上怎么办？喘，你练习格斗就是为了让你不喘呀，因为你通过训练，你心肺能力会提升的呀。有的人培训现场来了，说我可能是你培训现场出现年龄最大的啊一个爱好者，我五十岁。 呃，我叫何运年，我是来自香港的。十几岁的时候练了大概三几年泰拳，然后小时候那时候还去打过比赛。我说你歇歇吧。我们来现场最大的年龄是七十岁啊，等级二的认证教练，当然是个爱好者。我叫唐安东，我来自深圳，下个月差不多就五十七了。所以你现在练还不晚，你不能说因为你觉得自己年纪大了，你就放弃让自己变得健康的权利了。